egungo krisi ekonomikoari aurreko krisi ekonomikoan eretzen jasotako legediarekin egin bar diogu aurre. Legedi horrek lanpostua suntzitzea eta lan balditzako kertzea e, errazten zuen eta gure ustez hori aldatu ezean e, sarrazki bat izan dezakegu lan balditzetate eta, eta langabezian. E, elaren ustez horregatik atzoko akordioa berri ona zen, zentzu honean zi joalako eta alderdi sozialistak bere hitza bete, bete iruditzen zaigu sarraski bat izan, izan dezakegula, da zentzu horretan exigitu nahi diogu alderdi sozialistari hitza bete dezala, espadu izan nahi, lanpostu galeraren eta lan baldintzen okertzearen konplize urrengu hilabeteetan.